Karibu sana tuangazie habari za kimichezo na kama ulikuwa hujui, kumbe kiungo wa Singida Big Stars Bruno Gomez ni kama mchungaji. Ndiyo maana anapofunga bao hufunua jezi yake na kuonyesha kwenye fulana yake maneno ambayo yamo kwenye Biblia. Fundi huyo upigaji mipira iliyokufa hadi sasa amefungia timu hiyo mabao tisa huku akipiga pasi za mwisho nne katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na ile ya Azam, yani Azam Sports Federation Cup amefungia mabao mawili na pasi moja ya mwisho. Gomez kila anapofunga bao hukimbia kushangilia na kufunua jezi yake ambayo imeandikwa ujumbe mbalimbali. Mfano, mchezo uliofanyika dhidi ya Mbeya City, ujumbe ambao walikuwa wameandika kwenye fulana yake ulikuwa unasema kwamba nanyi mtafahamu kweli nayo kweli itawaweka huru. Yohana 8 mstari wa 32. Sasa msemaji wa timu hiyo Hussein Masanza alisema kwamba Bruno ni kama mchungaji kwa sababu ya aina maisha yake anayoishi. Watu ambao hawafahamu kwa nini nimemwita Bruno ni mchungaji ni kutokana na maisha yake, ni mcha Mungu sana. Hata machapisho yake unaoyaona kupitia tisheti zake, unaona kabisa huyu ni mchungaji na anaweza kukuwekea mkono na ukapata neema. Maoni yako ni yapi kuhusiana na taarifa hii? Unaweza kushare nasi kwenye upande wa comments hapa. Mimi naitwa Deus von Bismarck. Bye bye.